карбон кислоталарынын диссоциациясы карбон кислоталарынын диссоциациясын индикаторлордун жардамы менен тапса болот пробиркага кумурска кислотасын куябыз уксус кислотасын жана пропион кислотасын бардык пробиркаларга лакмус эритмесин кошобуз карбон кислоталарындагы лакмустун өңүнүн өзгөрүшүнө көңүл бурсак тажрыйбаны башка индикатор менен да кайталайбыз метил кызгыл сары индикатору менен кислоталардын мурунку иреттүүлүгүн сактайбыз кумурска кислотасы уксус кислотасы жана пропион кислотасы башка дагы индикаторлор көргөзгөндөй карбон кислоталарынын эритмесинде суутек иондору бар